Dizem por aí que... Vo... Não, não, não, não, não. Todo mundo sabe dessa história. Bom, ah, botar mais fogo no parquinho, né? Olha, até que... Não... <laughs> Galera, voltamos. Com Leonard, Leonard salvou o Terra. Se inscrevam aí, like, deixem o like divulgação, para recomendar nas recomendações desse, dos vídeos do canal. E ativem as notificações, esquece que eu tô aqui. Melhor correr! Eu sou o reforço. Regras são feitas para serem quebradas. Igual prédios ou pessoas. Com todo desrespeito à lei. Não fui eu! <laughs> Acenderam o fusível? Eu vou Acabou o Fogo em geral! Você está começando a me entediar. respeito à lei. Você é uma peneira. 讨厌。 Deixa comigo. Não fui eu. Vou só colocar isso aqui. Melhor correr! Nossa! Não se cria arte sem uma fresquinha! Regras são feitas para serem quebradas, igual prédios ou pessoas. Vamos, Fishbone! Mas eu não quero! Minha primeira grande missão. começando a me entediar. Já tava assim quando eu cheguei. Acenderam o fusível? A outra frente! <laughs> Sai da frente que eu tô passando! É agora! Aqui é proibido voar! Eu sou mais rápido! Para! Tô tentando acertar você! Vai, não! Você é uma defensora meio estranha. Chegou o seu fim, Fumaci. Assim? Foi ideia minha. O quê? Você quer? Deixa que eu solto! Deixa comigo. Diz que eu não consigo. Quero ver. Não se cria arte sem uma faísquinha! de improviso. Parece que a sua batata assou, docinho. Seu tempo acabou. Seus dias estão contados. Do que é que você está falando? Night Jinx. Essa área é dos metalcrânios. Eu vou contar até... Acabou o tempo! Minha área, minha regras. Eu não fiz nada! Queima, vai! Queima! Tô tentando acertar você. Me pegaram! Ué. Você quer tanques? Você quer fogo? Quer? killing! Você tá começando a me entediar. meios de achar cogumelos. Máscara e cauda no lugar, pronto para começar o dia. めてた tô pronto. Não se cria arte sem uma faísquinha! Queima, vai! Queima! Eu não fiz nada! Jinx, de Jinx, Máscara e cauda no lugar, pronto pra começar o dia. Vamos, Fishbones. Mas eu não quero. Acender o fusível? Vamos, gente, com Opa, essa vai ser uma colheita de tanto. Chegue mais perto. Eu não morro. que era plano de improviso.